красавчик балаларды толтурабы а ким мага орун берет түгел баке О, жаңа өткендегі ақырғы жұмысыңыздан неге кетіп қалдыңыз шаршағандан ғой жұмыс оор болса керек та сіздерде деле емес мен шаршаған жоқпын менден шаршашқан ғой э, э, көп түкіре бермеңіз аға эмнеге мен суға ырғытқанда перегардан балықтар келмей қояды кешіресіз жоңыз мен рұқсат па мақұл жақсы рұқсат па Look. How is that pizza? Music? Түңжей түшінген жоқ, не, бұл жақта танышыңыз бар ғой? Танышым? Бар, е. Кім? Пиццаны танимын да. Пицца. Эй, эй, эй, эй. Не отырсыз? Қызықсыз ғой, ұятыңыз бар ғой? садырбек өткөндө мен бир түш көрдүм түшүмдө бир аюу мамалагы менен жүрүптүр ляда анан кийин кичинекей мамалагы апасынан сурап атат аюуданчы апа крокодил кармап алсам жей берейинби деди да десе жей бер деди а мергенчи кармап алсамчы десе мергенчи кармап алсаң баса жыгылып жеш керек деди анан балыкчы кармап алсамчы деди балыкчы кармап алсаң жебе балам деди аюучу анан баягы мамалак сурап атат да неге же жебеш керек десе "Балықшыны жеп алсаң балам алкаш болып кетесиң дейт <laughs> маңадағы бір дагы бир Ошо ошол күнү өзү жеңең менен урушуп маанайым жоқ жаткам анан түшүмдө ушундай манайым жоқ екен эй кудай мага неге ушундай аял бердиң деп ыйлап атып. Жиндепчи. Бир маалда асмандан үн чыкты. Мен сага аял берген жокмун. Кыз бердим. Аялды өзүң жасап алдың деген үн чыкпады. Нұрбек, мен мен тоға барам, тоға барам эле дейсің. Тоғдан алдыңан чоң аю чыгып қалса эмне кыласың? а аю шығып қалса анда атты тастаймын мылтықпен атып саламын мылтығың жоқ болсачы А, мылтығым жоқ болса анда мен сойып тастаймын Бұчағың да жоқ болсачы бычағым жоқ болса анда дараққа шығып кетем. тоодогу қақта дарақ дарақ та жоқ болсачы руслан байке сиз менин майка бе же жанагы аюунун майкесіз бе <laughs> жаңадан бері эле жарга такайсыз да мени кет э, мисалы кудайдан берилген белегиңди ооба алтыным сен мага кудайдан берген белегимсиң да кайсы күнөөм үчүн болду экен иә жан а жыландар ооруп калгандан кийинчи канча канча айдан кийин айгарын жейсиң билбейт экенмин эмне айыкпай атасыңбы ба? Niye? Опа, ассаламу алейкум. О, алейкум. Э, қандай? Э, салам. Не танытпай. Не танытасыңар? Э, отырасыз. Мені, мен мындай да. Мен мынтип ойлана берем да. неге мені адамдар жын деп қояды деймін да мисалы мен неге мен қолымнан бүт нәрсе келеби же бир мисалы дагы бир документтерди бүтүргөлү кетіп атам да ошон үчүн жын деп қояды окшойт да жок э эметпейсиң эми сени неге жин деп коет билесиңби неге сени биз эмне үчүн жин дейбиз неге жин э качан болсо сен пробка ачылганда пайда болуп каласың да ошон үчүн жин да коюп куян да берет кандай нурбек а келдиңизби барбы бирдеме а жок эчтеке кармай эле эмне жаңылык жаңылык эртең менен бир сөөл жылан кармадым десеңиз анан кайрмакка салып туруп ыргыттым эле сууга кирип туруп бир эки мүнөттөн кийин кайра ыргып чыкпадыбы жанагы жылан кой <laughs> анан карасам наркотик өтүп алып кетип атат качып качып <laughs> эй көкмө каяка дедим да менчи десем сөл жылан сүйлөбөдү эмне деп дебейсизби э. не деп сүйлөбөдү э өзүң көкме мени суунун астында чут балыктар жеп коеюн деди <laughs> өзіңізден не жаңалық Кече күні менде бір жаңалық болды қайырмақ салып отырсам бірдеме тартты мен де тарттым ол да тартты зорға түсіріп тұрсың русалка русалка дейсің русалка өзі эле эмес баласы менен экен сен балалуу русалка дейді эмне дейт дебейсиңби нурбекти көрдүңбү дейт саламатсызбы саламатчылык канчадан бул төрт жүз элүү сіздершісі жетпей қалды байке қаланың микки маустың жвачкасын шайнап па микки маустың ооба микки маустың чоң кыз мен сізге эмне жаш бала көрүнүп атамбы эмне окуучу көрүнүп атамбы же мектепте окуган микки маустун Жоқ жокпу мындай терминатор мерминатор мындай машина гонка монканыкы